Ideile tale pot fi mai mult decât o schiță pe hârtie. Le poți da viață. Acum ai posibilitatea să fii susținut și să găsești investitori ca să dezvolți o afacere. Înregistrează-te până la 15 septembrie la cea de-a 14 ediție a expoziției internaționale specializate InfoInvent. Expoziția se va desfășura în perioada 25-28 noiembrie la Moldexpo. Informații despre condițiile de participare la 022 400 593 sau pe infoinvent.md.